Recordad, amigos, la fiesta nunca acaba.

niños, ¿sabéis qué hora es? Es la hora del cumpleaños feliz. Es tu cumpleaños, te lo pasarás genial. Es tu cumple, lo vamos a celebrar. Es tu cumple, te lo pasarás genial. Es tu cumple, lo vamos a celebrar. Venga niños, aplaudid como si no hubiera un mañana. ¿sabéis qué hora es? Es la hora del cumpleaños feliz. Es tu cumpleaños, te lo pasarás genial. Es tu cumpleaños, lo vamos a celebrar. Es tu cumpleaños, te lo pasarás genial. Es tu cumpleaños, lo vamos a celebrar. Venga niños, aplaudid como si no hubiera... ¿Sabéis qué hora es? Es la hora del cumpleaños.